पाइथन में एक फंक्शन होता है मिन फंक्शन तो ये मिन फंक्शन का काम क्या होता है आइए समझते हैं देखिए जो मिन फंक्शन होता है वो हमें मिनिमम जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करके देता है जैसे कि अगर यहाँ पर हम एन आपका एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर आ, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं लाइक सपोज कीजिए यहाँ लिखा मैंने वन यहाँ लिखा मैंने एट यहाँ लिखा मैंने 90 यहाँ पर लिखा सेवन ठीक है तो अभी इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है वन है तो अभी हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं x इज इक्वल टू मिन ठीक है ये मिन लिखा हमने और फिर क्या नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट और किसको प्रिंट करवा देंगे हम हम प्रिंट करवाएंगे x को तो यहाँ पे x को जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे तो ये तो पहले सेव करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे इसको रन करवाने के लिए जाएंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा तो इसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर लेता हूँ और इसका कुछ नाम दे देता हूँ like main dot P Y dot P Y लगाना जरूरी पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है अब जैसे ही ये रन हुआ तो देख सकते हैं यहाँ पे वन आ रहा है वन का मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू उसमें वन है ठीक है है तो पाइथन में ये मेन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं और यहां पर अगर मैं चेंज कर देता हूं लाइक यहां पे जीरो कर देता हूं कॉमा दे देता हूं फिर अगर इसको रन करवाते हैं हम तो क्या आएगा तो यहां पर देखिए ये दोबारा से रन हो गया है और रिजल्ट में इस बार जीरो आ रहा है देख सकते हैं तो ये बहुत आसान है आगे चल करके और भी वीडियोस बनाता रहूंगा thank you for watching Python में एक फंक्शन होता है मिन फंक्शन तो ये मिन फंक्शन का काम क्या होता है आइए समझते हैं देखिए जो मिन फंक्शन होता है वो हमें मिनिमम जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करके देता है जैसे कि अगर यहाँ पर हम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर आ, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं लाइक सपोज कीजिए यहाँ लिखा मैंने वन यहाँ लिखा मैंने एट यहाँ लिखा मैंने नाइन्टी यहाँ पर लिखा सेवन ठीक है तो अभी इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है वन है तो अभी हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं x इज इक्वल टू मिन ठीक है ये मिन लिखा हमने और फिर किसको प्रिंट करवाएंगे तो मान लीजिए ए को प्रिंट करवाता हूं ठीक है तो ये लिख दिया ए और एंटर प्रेस किया नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे तो यहां लिखेंगे प्रिंट और किसको प्रिंट करवा देंगे हम हम प्रिंट करवाएंगे एक्स को तो यहां पे एक्स को जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे तो ये तो पहले सेव करने के लिए बोलेगा तो यहां पे इसको रन करवाने के लिए जाएंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा तो इसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर लेता हूँ और इसका कुछ नाम दे देता हूँ like min dot P Y dot P Y लगाना जरूरी पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है अब जैसे ही ये रन हुआ तो देख सकते हैं यहाँ पे वन आ रहा है वन का मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू उसमें वन है ठीक है तो पाइथन में ये मेन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ लाइक यहाँ पे जीरो कर देता हूँ कॉमा दे देता हूँ फिर अगर इसको रन करवाते हैं हम तो क्या आएगा तो यहाँ पर देखिए ये दोबारा से रन हो गया है और रिजल्ट में इस बार जीरो आ रहा है देख सकते हैं तो ये बहुत आसान है आगे चल करके और भी वीडियोज़ बनाता रहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग